Roedd S4C a staff oedd yn gallu darlledu ei doniau. Diolch i brentisiaethau, roedd modd iddyn nhw gynhyrchu eu staff eu hunan. Roedd S4C eisiau chwstrellu syniadau newydd i busnes er mwyn cael hwb creadigol, felly fe wnaethon nhw dewis doeth i recrwtio prentisiaid. Gan ganiatau iddyn nhw banteisio ar gronfa dalen a chyflwyno rhaglen hyfforddi sy'n dysgu'r sgiliau swydd benodol hanfodol hynny i'w staff. I weld beth all prentis i wneud y dy busnes di, chwilio am Prentisiaethau Cymru. Dewis doeth.